Three days later. ay kami na Paris week. Seryoso na ito, no? Excited ka? na na? <laughs> six days later. Three days later. Ice cream. 116. Ah, ito pala si Papa namimili ng mga ano. 116. in China. Extra plate. Ah, then, uh, disposable knife. ako ng Burj Khalifa guys kasi birthday ko ngayon. <laughs> Happy birthday. Happy birthday to me kasama ko si Janina. Ay, tayo mo lang. Actually, it's a quick, quick, quick, very, very quick vlog kasi baka may bisita akong dinner. Yun, nasan ko na eh. Ang camera ko busy din. Wala akong camera dala. Asan ba tayo? May ano to? May cafe. So, ayun. It's my birthday and wala akong plans to celebrate kasi nga still grieving pa ako sa pagkawala ng sister ko. So, ayoko umiyak. So, sa lahat na nakiramay, maraming maraming salamat. And up to now sa mga napipray, thank you very much. And yan, pabalik din tayo sa dati pero konti-konti lang. Ah, paunti-unti lang, ganun. Yung video ko nagsabi ko. So, yun lang. Sinaksan saglit, tinanong ko si Janina, pero hindi pa rin siya makakasama sa bahay. So, sila jewelers na lang. So, ang ganda ng view. thank you a good day, man.